Guten Tag, Fuchs. Heute singen ein Lied in deutscher Sprache wegen Coronavirus und auch spielen Mundharmonika, weil singen diese Lied. O Corona, O Corona, Corona, Corona, wo kommst du hier in Deutschland? Kommst du hier von China oder vom USA? O Corona, O Corona, wo kommst du hier in Deutschland aus USA oder China? Coronavirus ist in ganz Deutschland und Merkel hat مرکل ہٹ اندر کنٹرول رن شپیلن گنز گوٹے آربائڈ ویگن کرونا وریس ان گنز ڈائچ لانڈ ہو کورونا ہو کورونا وہ کمس ٹو ہی فروم او ایس آ فروم کیناسن مڈ ہارمونیکا O Corona, O Corona, wo kommst du hier in Deutschland von China oder from USA? O Corona, O Corona, wo kommst du hier in Deutschland von USA oder from China? Lass uns Ruhe in Deutschland. Corona, du bist überall in Europa, in Frankreich, in Österreich, in Spanien, in Italien. ان چیک رپبلک ترکائے اونٹ آف اندرے تھا ویلٹ یو ایس آ فیل سو فیل کرونا وائرس فیل لائٹس آف انڈین آف فیلڈ فیل لائٹور بن ان برازیلیا آف فیل لائٹورن او کرونا وو کمس ٹو ہیئر او کمس ٹو ہیئر فرام یو ایس آ From China, lass uns Ruhe, gehst du nach Hause, lass uns Ruhe, Corona, Corona, ein bisschen Organ. O Corona, O Corona, wo kommst du hier in Deutschland von aus China oder USA? Lass uns ruhig, jetzt gehst du nach Hause. Lass uns eh viele Leute äh, kommen, bekommen krank und auch viel, nicht viel tot in Deutschland. Das ist gut, das ist die Will of Gott und auch viel, viel Hilfe vom اینگلا مرکل دا ڈوائچے کانسلر گنز گوٹ او کرونا او کرونا وو کمز ٹو ہیر این ڈوائچلن فروم کینا او دا فروم یو ایس آس مال منڈ ہارمونیک